Atein žmogelis pas daktarą, daktar sėskit, pasakoja, kom skundžiatės. Nu ir žmogelis pradės verkšulenti. Daktarė, pasižiūrėkite mano galvą, koks aš plikas. Plaukų visai nebelika reikia. Kažką daryti, daktarėlė, padėkit. Daktaras toks pasižiūrėjo, pasikasė galvą. Nu klausykit, ponas, žinokit, yra tokia viena subtili, stulbinanti priemonė, bet tikrai padeda. Šimtų procentų. Daktarėlė, aš viskam pasiruošęs. Noriu, kad atauktų plaukai, noriu, kad būtų, būčiau gražus. Nu, daktarėlis toks, klausykit dabar. Žodžiu taip. Eisit namo, užsukit į turgų. Turgui nusipirkit iš močiutės medaus, bičių medaus. Ir grįžęs namo, žmonai, tarp kojų, nu kur kušplaukė auk. Užtepkite visą pizdą ir su savo galva į tuos kušplaukius trinkit, trinkit, trinkit ir pamatysit, kaip padės. Nu, tas žmogelis biškė huilnis. Ką jūs sako, daktarė? Nu, vat, pamatysit. Ponas, vat, pamatysit, grįši dar ačiū pasakysit. Nu, gerai, vyrelis. Sumokėjo daktarui už konsultaciją. Įdavai namo bėgom. Usukai turgu, nusipirka du trilitrinius medaus, grįžo namo, pradarė duris tik tais Iš karto, žmona, greitai miegamai, mauk triusikus kieskuojas. Ta įsigandus visą nubėga staigiai į miegamai, nusimoja triusikus prasigėdė kojas. Nu į tą žmogelės rasta du trilitrinius ant pizoką iš, išpylę, su ranka ištrinė, ištrinė tą visą pizdą, įdavai su galvas, treni tos kušplaukius visą naktį iki pačią rytą. Nu į ką jūs manat, po dviejų dienų, žiūri, plaukai augt pradėjo. Tas visas ahujelnes iš džiaugsma. Niekas savo galvo, jibat, plaukai pradėjo augt. Tas toksai, žmona, pasidžiūrėk, man plaukai pradėjo augt. Patenkins visas, girdi, rengis. Aš tave už tai į kiną nuvesiu. Noriu tau atsidėkoti už tą, kad pas tave ant pizuoka tokio stebuklingi plaukai auga. Nu, iš žmona tokia visa patenkinta, apsirengę pasidažė, nu į davai į kino teatrą. Nu, į kino teatrą atsisėda, žiūri savo filmą, tas žmogelis visas dar patenkins, nu, žiūri prieki juo, plikius siečiai. Ir tas galvoja, eh, vyriškas solidarumas, padėsiu jam, pasakysiu žmogelio receptą. Nors nesvarbu, kad aktoriui sumokėjau belinkiek pinigų. Nu, bet negaila. Tam plikiui patapšnuoja per petį, tas plikius atsisuk o pas jį didžiausi ūsai ir didžiausia borzda. Ta žmogelis žiūri jį, a girdi, biškis malyžius būsi. Prenumeruok anegdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei jokingiausių anegdotų.